别吵了，只要钱不要命，钱给我。满兜就十六块钱呢，啊？以为你挺有钱的，穿的都都是都是 A 货吧你？穷鬼，给我回来！怎么着？你说谁没钱？你穷鬼。 你说谁没钱？